Меня зовут Катя, я из Краснодара. А, приехала в первый раз на курсы по обучению на йогу учителя. А, я прошла месячный курс. А, недавно, недавно прошел мой первый учительский урок, где я была в роли преподавателя. Мне очень понравилось это. За месяц мы многому чему научили. А, очень хорошая подача материала была, очень понятно, все, все быстро усваивалось. Философия, анатомия были очень увлекательными предметами, не давали заскучать, было очень интересно. А, наш позитивный преподаватель по пранаяме Тхира всегда заряжал нас позитивом после интенсивных тренировок с утра <laughs> и учил нас заново дышать и заряжаться позитивом тоже. И это нам очень сильно помогало в течение месяца не сдаваться и идти до конца к своему сертификату. Также много интересного рассказали по аюрведе, как э, внутренняя энергия может влиять на наши э, болезни, если вдруг там что-то нарушается, и как можно это откорректировать без э, лекарств каких-либо, а просто немножко поменяв свой образ жизни, и тогда все может наладиться. А, Огромное спасибо Рахулу, который помог преодолеть мне страх, э, помог мне стать шершасаном, хотя бы начать делать первые шаги, туда, мне даже получилось постоять. А, на самом деле это была поза моей мечты, я очень хотела ее делать, но ничего не делала для того, <laughs> чтобы ее сделать. И здесь я доверилась и смогла это сделать. А, все преподаватели очень хорошие, располагают к себе. А, готовы делиться с вами знаниями, которые они получали на протяжении всей своей жизни. И это очень приятно, когда преподаватель открыт к тебе, то ты расслабляешься, раскрываешься и всю эту информацию усваиваешь. И все это происходит гармонично, легко и в одном потоке. А, большое всем спасибо. Этот месяц э, я провела очень хорошо. У меня самые позитивные впечатления и эмоции. Э, влюбилась в Индию, несмотря на то, что когда я сюда приехала, <laughs> все шокировало и было очень тяжело, но буквально через три дня я открылась, открыла свое сердце и полюбила ее. Намасте.